yakni pertama kena rebut peluang ketika ada ibu bapa kita dia adalah merupakan pintu tengah ulama kata pintu syurga ni banyak tetapi pintu hak tengah-tengah sekali hak besar sekali adalah pintu khidmat kepada kedua orang tua sebab itulah kalau dah dengan orang tua khidmatlah sekalipun perangai dia sudah berubah menjadi budak-budak kerana apa? Kerana tabiat perjalanan manusia lagu tu lah. Ketika dia kecil, dia lemah, patu dia jadi hobi so, koha hebat, koha hebat, koha hebat. Apabila sampai satu masa dia akan koha turun. Dia koha letih, dia koha lengah, dia koha sakit, dia koha gapo, akan dia tak serupa zaman muda dah. Nah, perasaan dia tak serupa suami muda dah. Cepat tersinggung, cepat terasa macam-macam nah. Kita baloh laki bini dia kata marah ke dia, kita marah kat orang ni, kita marah kucing dia kata marah kat mak dah tu. Nama wak lolok marah kucing lah kita. Jadi salah belako. Tapi sebab lah. ha, kita jangan suka apabila kita tua perangai kita gitu juga. Jadi macam budak-budak cepat tersinggung, nak perhati es macam sakit sikit pun he Nak suruh kita jamuh dia ya sebenarnya orang tua. Pas kita gitu juga, ya kita akan jadi lagu tu juga. Maka masa ini diputar sahaja. Janganlah apabila kita rasa kita hebat, kita gagah, kita tak perlu kepada ibu bapa, apabila ibu bapa kita nak pertolongan kita. Kerana ketika muda dia guna untuk kita berlaku, cari piti, kekuatan dia semua mikir untuk kita, tiba-tiba apabila dia dah nak hancur dah kita kata, kalau mesin tu rebah nak hancur dah, tiba-tiba kita tak cara ke dia, ai berat kita. Gitu. Sebab itulah ibu bapak ni pintu tengah bagi syurga. Dan ulama-ulama kata doa seorang ibu lebih afdal daripada doa 70 orang wali lagi. 70 orang wali kita pergi ziarah siung tangan balik kawai tu. Putar ligak kawai tu. Paling tu atas pala putar ligak kawai kawai tu. Oh, mak kita 70 kali lagi lebih bisa. Nah, ha. Berapa banyak orang menjadi wali kerana khidmat kepada ibu bapak dia. Nah, eh. Hmm. Sehingga ke ada satu cerita zaman Nabi Allah Isa alaihi salam tak silapnya. Ceritanya lagu mana Allah Taala wahyu ke kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, "Ya Isa, mu gi ziarah ada seorang ahli syurga di kampung ni. Mu kena gi ziarah dia, dia ni ahli syurga, mu gi ziarah dia duduk di ujung kampung ni. Pemuda ini merupakan ahli syurga." Maka Nabi so pergi ziarah. Ya Nabi pada masa tu kita tengok amalan gapo dia siapa Allah Taala suruh kita tengok ni. Pemuda ni amalan dia gapo. Maka gilah Nabi so ketuk pintu. Ketuk pintu tiba-tiba jawab salat. Maka tak lambat sikit. Nak kau buka pintu tu lambatlah Nabi so menunggu sikit. Maka lepas pada tu bukalah pintu seorang pemuda. Nampak macam basah-basah sikit baju dia. Tengok. Katanya pemuda tu silakan masuk wahai Nabi Allah, masuk masuk masuk. Minta maaf hamba ada kerja sebentar ni. Citra duduk duduk duduk, hamba ada kerja. Maka Nabi Isa pun duduklah. Maka tengoklah pemuda tu masuk dalam satu bilik bawa babi. Bawa babi pergi ke atas belakang dia. Nah. Bawa babi-babi semua apa semua kemah mandi mandi babi. <laughs> Oh, oh. Tok. Patut kemah pula. Masuk dalam bilik ambil pula seekor babi. Babi betul-betul. Nabi Isa kata, gua no perah babi, mana boleh perah babi. Bekali syariat pada masa tu babi ni najis dah. Maka jadi kawai tu kata, eh perah benda lagu tu tak munasabah kata. Kau dia ada mengatik tengah malam pula, tahajud pula. Amun nak tunggu. Gapa dia? Ibadat dia. Nampak biasa ya tu ayahnya. Perah babi dah pula. Ah, sudah. Amun tak was ni. Takut malam-malam dia mengatik kau dia sedekah. Amun nak tanya amalam ah, gapa dia. Lepas pada sudah gapa dia apa semua. Wisuak babi gapa dia maka dia pun mari temu dengan Nabi Isa. Ah, wahai Nabi Allah, adakah apa dia mari ziarah hamba tu? Katanya Nabi Allah kata, hamba dapat wahyu daripada Allah Taala kata demo ni ahli syurga. Maka Allah Taala suruh mari tengok amalan demo, gapo dia kau amalan demo yang menyebabkan demo boleh masuk syurga. Katanya pemuda tu eh kata hamba tak ada amalan. Tak ada gapo wahai Nabi Allah. Ai eh, tak boleh. Bab Allah Taala kata adalah amalan menyebabkan dia masuk syurga mana boleh tak ada amalan tu teragoyak eh. Ai eh. eh, hamba tak ada. Malam-malam ada tahajud dak? Ai tak tahu hamba jadi jenera juga hamba ni tak apa nak laju lah mana. Baca Quran kau gapo dia? Quran tak ada lagi lah zaman tu sedekah kau gapo dia? Eh katanya pemuda tu saya tak ada gapo tu wahai Nabi Allah. Cuma ni sebelum hamba nak tanya dalil lagi, hamba nak tanya, demo ni pego babi ke? Yo yo yo yo. Patu bapa demo main do lagu ni babi ke najis? Mana boleh main najis? Oh. Jadi Nabi Allah rasa pelik kau hamba pego babi. Ha lah, hamba rasa pelik lah, tak sesuai lah kita pego benda lagu tu. Katanya pemuda tu wahai Nabi Allah, sebenarnya hok Nabi tengok tu dua ekor babi tu sebenarnya mu ayuh hamba. Dia dulu ada wak salah dengan Tuhan, maka Tuhan ubah. Tubuh dia jadi babi. Betul, babi betul jadi. Maka hamba sebagai anak, dia bertukar jadi gapo pun hamba tetap kena taat ke dia. Maka tiap-tiap hari hamba cara ke dia, mandi, wi makan, hamba peluk dia, hamba letak atas katil tidur sekali. Ibu mu ayuh hamba. Biarlah rupa dia babi pun. Nama, tetapi hak ambo sebagai anak ambo tetap tunai. Kita mak kita tak jadi babi lagi rasa. ko ada kalau jauh jadi babi. Tentu dah kita lari berang. Ni zaman tu jadi babi betul. Babi betul-betul. Nah, apabila lagu tu Nabi so kata jolor ni. Inilah ibadat yang menyebabkan demo boleh jadi ahli syurga. Nah. Oh payah ujian weh. Sekalipun orang kata pintu tengah ni ibu bapa. Tetapi ujian ibu bapa zaman lo ni ro'ero juga. Noh, kadang-kadang Allah ujian sungguh. Kita nak mengaji agama dia tak bui. Nak mari menadah dia tak bui. Nak gi maiden dia bui. Gi the store dia bui. Tempat agama marah sangat. Macam-macam. Kita pakai purdah dia marah. Kita pakai comel-comel agama sikit dia marah. Pakai semak-semak lagu lain nampak pakai tak tutup aurat dia suka. Ha payah juga ibu bapa ni. Eh. Ha. Tapi lagu itulah bersabar. Katanya Nabi, ibu bapa ni dia suruh gapo dia pun, oh ikutlah kecuali jangan dia suruh benda-benda maksiat ataupun benda-benda kufur. Sekalipun mu jangan ikut, tetapi mu jangan kecek kasar dengan dia. Misalnya mak ayah kita larang daripada kita mari ngaji agama. Kita jangan lawan dia. Oh kita malah basuh baju. Mak suruh basuh baju sebab mak tak wih kita ngaji agama. Kita malah hai khidmat kat mak. Eh, jangan jangan jangan jangan jangan jangan. Tetap buat baik ke dia, tetapi jangan ikut suruh hai dia hok tak molek tu. Eh, dia suruh buat apa dia hok tak molek, jangan ikut tetapi tetap buat baik dengan dia. Khidmat ke dia, rajin dia suruh dia beli, suruh buat apa dia kena ikut dia. Nah. Eh. Ha, ibu bapa ni. Ibu ada juga pak pun sama pengorbanan kedua-dua dia untuk kita sehingga kita besar boleh ada orang boleh goni ada kehidupan ada gapo habis fitih dia belaka nah <clears throat>